Всем привет! В данном видео разберем такой телефон, как Xiaomi Redmi Note 10s. Телефон, в принципе, среднебюджетного сегмента, а, довольно-таки недорогой, в пределах 18-21 а, тысячи. Его можно найти в различных магазинах. А, что из себя представляет комплектация данного телефона? Если мы откроем а, нашу коробочку, то можем видеть, а, то, что у нас имеется вот такой вот чехольчик небольшой, в который завернут телефон транспортировочный, чтобы он у нас не поцарапался. А также с данным телефоном идет вот такой вот силиконовый чехол, абсолютно дешманский. Такой чехол вы можете купить за 100-200 рублей на AliExpress, Wildberries или вообще где вам будет угодно и удобно его покупать. Также в коробочке у нас идет документация, можно посмотреть документацию. Если здесь так вот откроем, то здесь у нас должен находиться ключ, я его достал, а, для вскрытия лотка сим-картами. Ничего особого а, такого здесь нет. Также идет с данным телефоном 30 а, трехваттная а зарядочка, довольно-таки хорошая, которая позволяет телефону с 20-30% а, полностью а, зарядить до 100%, но это, по крайней мере, в моем случае, это уже проверено, то есть проверенный факт, с которым я спорить абсолютно никак не могу. А заряжает достаточно хорошо, он находится вот такой вот пленочке. Также транспортировочный, чтобы он не царапался. Пленочку рвать я вам не советую, особенно ближайшие 7 дней вообще никакие пленочки рвать вам не советую, потому что магазины у вас могут э, не принять э, товар обратно, так как вы испортите его товарный вид в течение 7 дней. А далее в течение 14 дней у вас обычная стандартная, то есть э, гарантия как в защите прав потребителей оговорена. А, Все будет действовать. Также, если посмотрим на наш а, телефон, то у него здесь а, также имеется вот такая вот, видно, наверное, по краю, транспортировочная пленочка на экране, она здесь у нас находится стандартная. Так что пока вы будете, к примеру, заказывать защитное стекло, либо же думать, клеить вам или не клеить пленочку на данный Э, смартфон, у вас будет кое-какая мизерная защита от царапин. Также, если вы покупаете телефон первые 7 дней, э, я советую эту пленочку не отдирать ни при каких условиях, вообще ее не трогать. А, потому что это также испортит товарный вид, если вы через 7 дней он вам не понравится, решите вернуть его в магазин, а то у вас так просто не получится его отдать, начнется 40 дней и так далее. А так в ближайшие 7 дней вы без проблем а, телефон вернете, сохранив его товарный вид. Желательно не царапать, не портить его и так далее. А также многие жалуются в данном телефоне на сенсор датчика света, так скажем. Многие подносят так вот, вот руку, когда звонят, а берут, звонят, э, делают обзор на данный телефон, звонят какому-либо человеку, либо же самому себе звонят, и рукой прикрывают э, датчик. Рукой прикрывают датчик, а экран не гаснет. То есть они э, заявляют Xiaomi, то, что это у них какая-то проблема. Сразу же вам говорю, никаких проблем с этим абсолютно нет. А просто эти люди абсолютно не пользуются данным телефоном, они им никогда не пользовались, им прислали его на рекламный обзор, либо же они хотят хайпануть и нагореть говна, в данном случае про Xiaomi Redmi Note 10s. А фишка-то в том, то, что рукой закрывать бесполезно. Это сделано для того, то, что, а, к примеру, вы будете пользоваться данным смартфоном, и э, во время звонка кому-либо вы захотите, к примеру, открыть а, данный смартфон, разблокировать его, разблокируете данный смартфон и захотите во время звонка попользоваться шторкой уведомлений, либо же еще что-то. А каждый раз, когда вы будете подносить э, палец э, к телефону, э, к датчику, то у вас будет срабатывать датчик света и экран будет гаснуть. Меня это дико бесило на телефонах Samsung. Здесь немного по-другому это сделано. Вот к уху поднесете, он увидит ваше ухо и у вас погаснет монитор. Проверьте сами. То есть и не надо прикрывать рукой во время звонка и говорить всякую чушь. Особенно вот э, у блогеров я также посмотрел многих обзор на данный телефон. Э, что они говорят, что они не говорят. Они не говорят многих фактов про данный телефон, которые я вам покажу и расскажу в данном видео. В принципе, даже у топовых популярных блогеров с миллионом подписчиков этого нет на каналах. И не будет никогда. Так что смотрите видео внимательнее до конца и увидите то, чего не говорят блогеры. Так же, как вот а, с датчиком света, поднеси к уху, камера распознает твое ухо и выключит дисплей. Не будь таким придурком. И нечего а, говорить всякую а, чушь насчет этого. Сейчас я для начала вам предлагаю перейти на экран компьютера и посмотреть, сколько этот телефон стоит в различных магазинах и вообще, что там предлагают по ценам, скидкам, акциям и так далее. Перешли к экрану монитора и можем посмотреть, сколько смартфонов Xiaomi Redmi Note 10s 6 гигами оперативной памяти, 128 гигами своей собственной памяти. Встроенные синие уже стоят в различных магазинах. В Озоне можем наблюдать цену 2780 рублей. Если мы перейдем в DNS, то в DNS цена уже будет побольше, 20 999 рублей. Этот же телефон стоит, но это тот телефон самый которые мы будем, в принципе, рассматривать. А сегодня в DNS можно также зайти, посмотреть э, характеристики, отзывы. Отзывов здесь достаточно много. Можете посмотреть оценку, которую поставили данному телефону 4,5. Отзывов здесь 223 уже э, в DNS. А можете, в принципе, зайти и почитать на сайте DNS, э, вбить название данного телефона, почитать отзывы об этом телефоне. В NVIDIA данный телефон, так же как и в DNS, стоит 20 999 рублей. А в МТС а, данный телефон, а также выберем э, синий цвет, стоит 20 990 а, рублей. Его можно здесь также взять в рассрочку на 10 месяцев. При оплате онлайн 3% скидка. Trade-in. Нажмем подробнее. То есть можно отдать, в принципе, какой-либо старый товар при покупке в трейдинг гаджет за 1 рубль только в МТС. Ну ладно, это уже как реклама а, самого магазина МТС. А, там обычно ничего хорошего нам не предложат. Xiaomi Redmi Note 10s, если мы уберем а, плюс, то можем посмотреть на Алиэкспрессе самое невыгодное предложение из всех, какие только можно себе представить. Если мы плюс включим, то это вообще дороговизна и вообще с Алиэкспресса данный телефон заказывать э, не стоит. Мы можем перейти на сайт производителя Redmi. И здесь рекомендованная цена данного смартфона с диагональю 6,43 дюйма, AMOLED дисплеем, быстрой зарядкой 33 ватта, 64-мегапиксельной а, камерой 18 а, 990 а, рублей. Ну, в принципе, здесь предложение. Также основная камера, здесь у него 64 мегапикселя, 8 мегапикселей широкоугольная камера, макрокамера 2, датчик глубины, двоечка также. Фотографирует данный телефон достаточно хорошо. А камера у него снимает в разрешении Full HD с частотой кадров 30 кадров со стабилизацией и с частотой 60 кадров, но это уже без стабилизации. Можете посмотреть коэффициент контрастности, а широкая цветовая гамма у него, естественно, Full HD+, и так далее. А также э, данный телефон э, способен снимать э, видео в разрешении 4К, 30 кадров в секунду, но никакой стабилизации там не будет. Ну и качество видео, конечно же, будет похуже, чем при обычном Full HD 30 кадров со стабилизацией. Если снимаете видео на данный телефон и собираетесь во время видео что-либо приближать, то я вам сразу говорю, то, что на данный телефон без стабилизации у вас нормально снять ничего не получится. Советую, если будете вести видеосъемку, э, снимать э, на камеру э, с разрешением Full HD 30 кадров со стабилизацией. Это будет лучший вариант. Но теперь вернемся обратно к нашему телефону. Перейдем непосредственно к нашему телефону. Соотношение сторон у нас 20 на 9, разрешение 2400 на 1080 пикселей. Э, в принципе, цветопередача данного э, телефона просто отличная. А, датчик отпечатка пальца у нас встроен в кнопку Power. Здесь у нас кнопка громкости находится рядышком с кнопкой Power. Э, датчик отпечатка пальца у нас работает абсолютно отлично, но он работает только вот с подушечками пальцев. Только вот именно вот с этими подушечками пальцев. Сейчас я это продемонстрирую. А вот он палец у меня, он в принципе у меня имеет, ну, уже внесен в базу отпечатков. Я пытаюсь открыть, он мне не открывает ни в какую. И просит, теперь э, он не распознал отпечаток, ввести графический ключ. Сейчас введу, ввожу графический ключ и показываю вам, подушечкой пальца ввожу. Выключаем. Насчет подушечки пальцев вообще безоговорочно он срабатывает. Если вы левша, то вот так вот, вот у вас включать не получится данный телефон, только вот, вот этой вот краешкой подушечкой пальцев, вот этим вот местом сможете его включать. Так что это делает немного телефон немного неудобным. Потому что, к примеру, мне хотелось бы вот так вот, вот включать или еще как-то. Здесь тоже у меня есть отпечаток пальца. То есть, а он только вот на верхнюю часть пальца реагирует, только вот так вот. Так что имейте это в виду. И не грешите на то, что отпечаток пальца не работает. Работает он отлично, по крайней мере, а, намного лучше, чем на любом Samsung. Как фанат Samsung, я точно могу а заявлять то, что это первый телефон, который распознал мои отпечатки пальцев и а, работает адекватно и нормально именно вот с моими руками. Вот Samsung вот вообще не распознавал мои отпечатки пальцев и а, срабатывал там один раз из десяти и, короче, пришлось мне с этим завязать. Также у него есть распознавание лица, то есть от, открывать, разблокировать телефон по распознаванию лица. А здесь тоже работает все в этом плане шикарно, отлично, никаких проблем не наблюдается. А распознает и в кепке, и в шапке, и в темноте, то есть никаких проблем вообще с этим нет. А что можно еще сказать по телефону? Здесь э, про датчик я уже говорил, датчик света. Когда мы закрываем телефон во время звонка, да, к примеру, закрывают, многие показывают на камеру, вот не работает, не работает, вот вообще хреново. А для чего это сделано? А для того, то, что когда вы телефон к уху не подносите и подносите сюда вот палец да, во время разговора, чтобы можно было выдвинуть шторку уведомлений, либо провести какие-либо действия, либо манипуляции. А телефон будет выключаться, когда вы поднесете а, к уху данный датчик подносите, камера распознает то, что это ухо, это ухо, или то, что это щека, ухо. И тогда у вас э, дисплей будет гаснуть. А то многие блогеры просто обосрали данный телефон по этому поводу вообще абсолютно зря и напрасно, то его захейтили в этом плане. А, в данном плане могу сказать даже про топовых миллионников, то что они реально обосрались. Это факт. А в этом плане насчет этого датчика. К уху поднесут пускай и посмотрят, как будет гаснуть экран. Э, я демонстрировать свои уши вам не собираюсь, так что сами проверяйте данный факт. Особенно блогеры-миллионники, пускай это проверят. Также перейдем а, к обзору а, верхней части дисплея. Здесь у нас экопорт, динамик. А, с другой стороны можем посмотреть, здесь у нас выход 3.5 под наушники, есть динамик, естественно, есть зарядочка. То есть э, никаких проблем э, с этим нет. Также есть э, высокочастотная очистка динамиков, то есть динамики будут вибрировать. Ну, вот зависание прошло небольшое. То есть не хотел убираться данный экран. Прямо во время видео словили глюк на телефоне. Ну что ж, в принципе, динамики издают Э, резкий неприятный звук, и вас просят в этот момент трясти телефон, чтобы ваши динамики на телефоне очистились. Еще минус данного телефона, э, мы, ну, плюс сначала рассмотрим то, что у него есть. А плюс это два динамика, это стерео режим, это вообще мне нравится. Звук, кстати, на данном телефоне качественный. А микрофон на данном телефоне тоже а, качественный, просто шикарный. А звук данный телефон э, записывает реально шикарно. Я бы даже сказал, то, что Э, на уровне хорошенького э, дорогущего айфона за 100к. То есть, э, я бы сказал, сравнимо. Дешевый телефон, как iPhone, за 100к звук пишет. То есть это плюс достаточно. Тем более, мне есть у кого посмотреть телефон <laughs> за 100к, чтобы сравнить этот параметр. А также перейдем мы а, к шторке уведомлений. Шторка уведомлений у нас достаточно бедная, здесь практически ничего а, нет. В шторке уведомлений мы можем наблюдать, то, что здесь Wi-Fi, Bluetooth, режим полета и всякая различная дрянь. здесь также имеется у нас в шторке уведомлений такая штукенция, как, которая называется у нас микрофон. Сверну все обратно в 1x, а то качество съемки ухудшается. Вот этот вот микрофончик, если вы выключите вот этот микрофончик, да, вы его выключили, а, к примеру, у себя на телефоне, то я вам сразу же скажу, это большая-большая проблема у вас будет а, при съемке каких-либо а, видео, либо же записи на данном телефоне с экрана. То есть у него имеется, собственно, запись с экрана уже, она идет с телефоном. И если выключите микрофон, то запись с экрана, когда вы будете вести, у вас запись будет без звука. Когда будете снимать э, видео на данный телефон и у вас будет выключена э, запись вот эта вот, а у вас телефон будет снимать видео без звука. А что насчет кнопочек? Как видите, здесь нет ни мобильных данных, ни каких-либо других кнопок. Если хотите все кнопки в шторку уведомлений, то я вам сразу советую идти на Play Market, искать другую шторку уведомлений, скачивать ее и оставить а, себе а, на телефон. В эту шторку уведомлений Xiaomi не предусмотрели а, вариантов. Может они сейчас посмотрят как бы это видео, потому что об этом никто не говорит и это дерьмово. Никто не сказал, все похвалили, а дерьма никто не сказал. Может исправят, увидев это дерьмо. То, что в шторку уведомлений нельзя добавить вообще ничего абсолютно, в отличие от Samsung. В Samsung можно хоть что угодно творить с этой шторкой уведомлений. Это да, это огромная проблема. Где взять мобильные данные и другую всякую дрянь? То есть мы переходим вот сюда вот а, вниз, а, вниз на панелечку, мы переходим к кнопкам к нашим. Здесь у нас имеется такой квадратик, нажимаем на него. И здесь у нас есть э, кнопочка обои, кнопочка виджеты, кнопочка настройки. И здесь мы в кнопку виджеты, конечно же, заходим. И в кнопке виджеты мы уже можем видеть различные виджеты. Э, виджеты э, на Wi-Fi, блокировку экрана фонарик и так далее. Вот виджет на уведомление я добавил себе. К примеру, сейчас при вас добавлю э, виджет полета. Добавил, назад, все, виджет добавился. Я могу включить режим полета. Режим полета, как видите, включился. А также могу выключить режим полета, выключаю режим полета. Режим полета у меня выключился, все вернулось на место. Удалю этот виджет, а где у меня находятся мобильные данные. Я разместил, к примеру, а, сюда мобильные данные могу включить, могу выключить. Эти пропали мобильные данные, эти включил, появились мобильные данные. Никаких проблем с этим нет, только так. Также здесь скрытые настройки, можно зайти в обои. А, обои мои вы сильно... Вот не захотел срабатывать датчик отпечатка пальца при вас. Так, переходим в обои. Здесь различные обои еще нам представлены. Ну, большая часть обоев э, с данным телефоном, к примеру, особенно если это живые обои, работает хреново. А, так что прошечку себе какую-нибудь покупайте дорогущую, чтобы подороже, да получше, и тогда, может, насладись какими дорогущими обоями а, живыми. Также переходим обратно. Здесь у нас есть а, дополнительные настройки, можем эффекты экранов различные посмотреть, какие у нас, как экран у нас будет меняться. А, здесь их достаточно много, куб 3D. То есть э, я просто следующий экран поставил, все, назад. А, переходим снова в настройки. В настройках мы здесь сможем сетка рабочего стола, заполнять пустот и так далее. Переходим еще, где дополнительные настройки я вам показал, можете здесь посмотреть. Защита от изменений, э, так далее, так далее, так далее, расположение объектов размывать миниатюры и прочую всякую э, дрянь. Здесь вы можете посмотреть. А что еще можно сказать по данному телефону? А, говнично работает в сетях 3G. А, э, переедете куда-нибудь э, за город там, или, к примеру, на предприятии будете, у вас будет а, полная антенна, ловить полную антенну 3G, а, будет прием данных хороших, отдача данных хороших, но почему-то время от времени а, без разницы, какого оператора. Я пробовал Ростелеком, я пробовал МТС, я пробовал Теле2. полнейший ужас. Мегафон пробовал. Э, плевать этому телефону, какой там оператор стоит э, в сетях 3G. Э, это самый дерьмовый телефон из всех, которые у меня были. Honor 7, блин, какой-то старый, доисторический, в сетях 3G работает круче, чем этот смартфон. Этот смартфон отлично работает в сетях 2G, а лучше, чем многие телефоны. У него хорошая антенна, я насчет этого не спорю. В 4G он просто вообще летает, просто на взлет идет. Если вам пытаются дозвониться, даже в какой-нибудь глухомании антенна в плане звонков, а, либо же получения МТС, а, все будет а, принято. То есть вы без проблем сможете разговаривать даже в глуши. Антенна у него хорошая, но насчет 3G, я не знаю, ли мне такая модель досталась. 3G просто, просто никакой, он просто дерьмично. Такого дерьма с 3G я еще не видел, это говнище в сетях 3G это самый дерьмовый телефон, который я видел а, которая работает в сетях 3G. Просто говно. Я даже не знаю просто сколько раз еще сказать говно, настолько, чтобы было понятно, что, что это дерьмо. А, также насчет видео. Теперь немного поговорим о том, как воспроизводится видео на данном телефоне. А, к примеру, здесь у него встроенный диспетчер файлов, встроенный проводник имеется. Переходим в проводник, переходим в папочку. В папочке у нас есть имеется видео, мы переходим э, в видео. Пытаемся воспроизвести видео. Я просто скачал любое первое попавшееся видео. Нормально все воспроизвелось, нормально все перевернулось, все нормально работает, да? А теперь э, я выйду обратно, обратно выйду. Теперь у нас э, все боком находится, да? Я пытаюсь э, снова боком воспроизвести данное видео. Воспроизвожу. Что это такое? То есть я не знаю, что это такое. То есть это реальная проблема данного телефона. А теперь смотрите, я переверну вот так вот, еще раз вот так вот сделал, и все нормально. <laughs> То есть я не знаю, что это за глюк, и причем это а, такой глюк повторяется с абсолютно любым видео, абсолютно а, посрать, а, где вы его скачали, хоть на камеру на свою уже сняли, на камеру своего телефона, абсолютно посрать. Начнем тестирование нашего телефона на различных приложениях, таких как Antutu, Geekbench 5 и AIDA 64. Начнем с AIDA 64. Мы можем посмотреть, с чего у нас состоит система. Можете поставить на паузу и, в принципе, посмотреть. Также посмотрим, на что способен наш центральный процессор. Мы также видим то, что у нас число ядер 8, диапазон частот от 500 МГц до 2050 МГц. И сейчас мы можем видеть частоту по различным ядрам и так далее. По батарее можем посмотреть. Батарея у нас литий, 38,9 градусов на данный момент. Напряжение питания 4 и 3 вольта практически. Оставшийся заряд можем посмотреть. Емкость 5000 миллиампер. Уровень заряда 92% на данный момент. Также здесь, естественно, устройство. Окей. Что он хочет? Только в этот раз а, доступ к устройству а, получить а, можем видеть. Задняя камера, разрешение 16 мегапикселей, разрешение видео 8,3 мегапикселя, фокусное расстояние 4,7 э, метра. Ну, естественно, режимы, стабилизация поддерживается, зум поддерживается, все данные. И сейчас еще посмотрим, вспышка поддерживается, передняя камера, естественно, все характеристики вы можете по камерам видеть у себя на экране. Имя устройства, тип устройства, процессора. Процессор у нас, естественно, ARM. Смотрим. Практически все характеристики мы пролистываем. Карта памяти здесь у нас поддерживается наш на целый а, терабайт. Довольно-таки а, неплохие показатели у данного телефона. Если вот пролистывать, а, листать вниз, вы можете ставить на паузу и смотреть полные характеристики данного телефона. Камера у данного телефона со стабилизацией, еще раз напоминаю, работает только при 30 кадрах. А Full HD э, видео. Если будете записывать при 60 кадрах, то стабилизации не будет. В 4К а также стабилизации у нас нет. Но также ухудшается четкость и резкость, так что 4К а, в принципе такое символическое у данного телефона. Вроде оно есть и вроде его а, нет. А так снимает он нормально, отлично. Я бы даже так сказал, фотографии выходят у него просто шикарные. Что у нас также можем посмотреть различную температуру. А батарея 38,5 градусов. А датчики различные посмотреть в данном телефоне. Ну, не хочет он нам а ничего здесь показывать. Первоначально хотел нам рекламу показать, но у него не получилось. То есть здесь также куча датчиков, приложения, кодеки, папки. Кодеки можем посмотреть, какие у данного телефона присутствуют. Ну да ладно, предлагаю перейти к Antutu и посмотрим характеристики Antutu. Как видите, у нас 253 694 а, балла по Antutu. Удалось э, победить 32% пользователей. Что за пользователи? Ну, в принципе, характеристики э, процессора, памяти, э, практически всего вы здесь видите. Диагональ 6,3 дюйма, 13,1 мегапикселей, а фронтальная максимальная камера у нас здесь показана тоже 62 мегапикселя 64,2 точнее мегапикселя, а батарея 5000 миллиампер. В принципе, здесь у нас все показано. В бенчмарке, то есть здесь уже не соврешь. Процессор у нас набрал 81 286 баллов. Как можем видеть, математические операции ЦП общие алгоритмы ЦП, многоядерный э, ЦП, ну и также второй наш, э, наша видеокарта, это ГПУ, набрала 70 583 балла. Естественно, память у нас по памяти, доску кооперативной памяти 22 557, а запись чтения 5678, последовательное считывание 7674, э, последовательная запись 4895, производительный э, доступ 8676. Ну, здесь практически все как на мониторе. Вы все здесь можете видеть. Ну, осталось нам э, перейти к Quick Branch. Ну что ж, провел бенчмарк в Geekbench. И вот такие, в принципе, у нас э, результаты получились. Их вы можете видеть на своем экране. Здесь, в принципе, я вам все пролистываю. Можете э, смотреть, наблюдать, что у нас получилось. Еще раз э, напомню и скажу вам то, что во время всех тестов, во время проведения тестов, запись дисплея с данного телефона была выключена. Так что а, запись видео никак не повлияла на тесты. А, видео а, запись я уже включал. Непосредственно после проведения тестов показываю уже сами тесты. Что ж, я уже начал с экрана запись самого телефона и перейдем рассмотрим настройки данного телефона. Что у нас здесь в принципе есть? Переходим мы в наши настройки, перешли в настройки, здесь мы можем посмотреть информацию о телефоне, ну, что у нас есть сейчас на данный момент? А, версию нашего телефона можем посмотреть. Здесь можно проверить различные обновления. Обновления не найдены. А, переходим в имя устройства. Здесь можно переименовать свой телефон. Я переименовывать не буду. Идем обратно. Переходим мы в хранилище. В хранилище здесь у нас а, отображается сколько где чего у нас занято. Система у нас занимает по умолчанию 11,7 гигабайта. Ну, видео, аудио у меня практически ничего здесь нет. А, приложение и данные занимают 3,76 а, гига. Ну и другое, естественно, здесь у нас обозначено. Это файл подкачки и различный мусор, который а, находится у нас в телефоне. По умолчанию, если нет никакого мусора, ничего не забито, то файл подкачки у нас где-то 9 гигабайт здесь идет. Оно уходит у нас на подкачку как игровой телефон не позиционируется и редко где вам а, что-либо а, а, выдаст. Перейдем мы в настройки дальше. Версия MU также посмотрели. Версия Android. Можем посмотреть все параметры перейдем, можем видеть, здесь оперативная память у нас 6 гигов, процессор 8 ядер на 2,5 ГГц, то есть 1,8, 2,5 ГГц. Версию Android, обновление, прошивки модуля, а внутренняя память. А, из 128 у нас свободно сейчас 100,3 гига всего. Юридическая общая информация также здесь есть. У нас резервное копирование и восстановление, можно а, на мобильное устройство, на компьютер и так далее, можно на свой аккаунт Xiaomi, либо же что-либо другое. Я вам показываю, ну, там мой аккаунт, моя почта. А, сброс настроек можно также провести Здесь аккаунты, контакты, фото, видео и так далее. Можно произвести информация по безопасности, сертификация и так далее. Обновление компонентов. А здесь мы можем а, перейти в журнал обновлений и посмотреть, что здесь можно у нас а, в принципе пообновлять. Идем далее, переходим в наши сим-карты и в мобильный интернет. У нас поддерживает э, две нано-сим-карты, можно первую вторую поставить, переходим в нашу сим-карту. И здесь, в принципе, можно переименовать нашу сим-карту, можно э, ввести номер нашей сим-карты, чтобы его не забывать, э, точки доступа. Для нас имеются предпочтительный тип сети, которым будут искать в первую очередь. У меня же 4G это стоит, также мобильные сети – Э, выбирать сеть автоматически. Если вы не хотите выбирать автоматически, а хотите, чтобы он подключался то как 3G, то как 2G и так далее, а то в отличие от Samsung, либо же других э, Android э, смартфонов, у вас это сделать не получится, потому что сейчас он будет искать поиск сети полжизни. Ну, как минимум, в городе он ищет это 5 минут, а за городом он может искать сети до 10 и более минут. Я не знаю, что за тупость у данного телефона. телефона. Ну, тем более с сетями 3G, я еще раз говорил, работает телефон дерьмично. Так, переходим здесь в мобильные сети, естественно, вернулось все у нас нормально. Вызовы волты можно включить э, и так далее. А также, что у нас здесь имеется мобильный интернет, включить, выключить э, можно. Э, здесь вот так вот выбрать, с какой сим-карты приключение для вызовов, предлагать, с какой сим-карты звонить, либо же звонить только с этой, а мобильный интернет выбрать, либо же с этой, либо же с этой сим-карты. сим карты а, перейдем в расширенные настройки, здесь ничего, только роуминг, диагностика мобильности и так далее. Идем обратно. Здесь у нас Wi-Fi, естественно, есть. А можно включить выключить Wi-Fi, помощник Wi-Fi, расширенные настройки нашего Wi-Fi, сохранять сети, установка сертификатов и так далее. Ничего особого. А Bluetooth также можно включить и выключить, у него также есть расширенные настройки можно скрывать имена устройств и так далее. А, переходим в подключение и общий доступ. В общем доступе у нас имеется Мишара то есть если у кого-то имеется Ми телефон то мы можем обмениваться друг с другом данными и так далее, легко и просто. Режим полета, а, частный DNS-сервер, естественно, передача данных различными системами – приложением имеется NFC. NFC можно включить либо же выключить. А расположение элементов безопасности используется кошелек SIM. Бесконтактные платежи. Естественно, можно выбрать а, по умолчанию, что у нас здесь будет. А Сберпэй, либо же Google Pay. Сберпэй. <laughs> Да, Ёшкин ты, Матрешкин. Использовать приложение по умолчанию, естественно, и так далее. Ну, у меня Google Pay по умолчанию также сброс Wi-Fi мобильной сети, Bluetooth и так далее. Здесь обмен с, с окружающими. Так, переходим а, в так, передача данных. В передаче данных смотрим NFC. В принципе, здесь а, ничего особого у нас нет. как мы можем видеть на нашем смартфоне. Также здесь у нас э, поддерживается а, передача данных как э, USB модем можно использовать а, данный телефон. а Также данный телефон можно использовать как э, Bluetooth модем. А с этим проблем у вас никаких не возникнет. Идем дальше. А здесь экран, можно выбрать э, темный, можно выбрать э, светлый. Мне нравится больше темный режим, я оставлю темный режим. И не хочу выбирать другой экран, потому что темный режим экономит батарею, да и в принципе мне как-то приятнее. Яркость здесь также можно настраивать. А, все настраивается, все отлично работает. Размер текста можно также настроить а, больше и меньше. То есть кому как нравится размер ярлыков и так далее. А, здесь активный экран также можно, а, спящий режим, пробуждать телефон при взятии в руки, активный экран, эффект уведомлений. А, также телефонный экран будет выключаться у телефона через 5 минут, у меня, по крайней мере, поставлено 15 секунд, 10 минут это максималочка. Он у нас стоит. Карусель обоев можно поставить, стиль часов экрана блокировки а можно настроить и так далее. Ну, здесь, в принципе, стиль часов э, нельзя изменить формат, когда включен, включены двойные часы. Ну ладно, двойные часы пускай. Там с Москвой, с Москвой быстрый запуск камеры, естественно. Двойное нажатие кнопки уменьшения громкости а в спящем режиме запустит камеру и так далее. Ну, короче, всякая чушь. Центр уведомлений, естественно, как у нас будут уведомления, шторка уведомлений, я еще раз говорил, либо так, либо так. Э, количество уведомлений а, и значков а, на быстром доступе у вас не увеличится, какую бы шторку вы не выбрали, вообще посрать. Так, э, эффекты уведомлений можно э, выбрать на вашем экране, как они будут выглядеть. Так, так, так. Когда будут приходить уведомления, будет светиться ваш экран. У меня ничего нет, я не собираюсь ничего. Здесь строка состояния, естественно, а можно выбрать значки уведомлений, строка сети, оператор, оператор на экране блокировки и так далее. Переходим а, далее. Далее, далее идем. А, Звуки вибрация. А, многие жалуются, то, что вибрация на данном телефоне э, достаточно плохая. Не знаю, вибрация как вибрация. Все-таки вы покупали телефон, если хотите купить вибратор, зайдите в секшоп, там э, вам продадут вибратор. Вибрируйте себе на здоровье сколько вам угодно. А это телефон в первую очередь и как вибратор его использовать не надо. Еще раз говорю, нужен вибратор, идите в шик-шоп. Э, можете настраивать по своему усмотрению. А рабочий стол также у нас здесь а, настраиваемый. Отклик, кстати, от дисплея а, достаточно нормальный. Различные настройки рабочего стола, темы, обои также имеются, пароли безопасность, защита конфиденциальность, питание производительность. Насчет питания и производительности, э, я не знаю почему, но иногда экономия энергии просто отключается. Если включите ультрапроизводительность, у вас будут доступны вызовы, доступны смс, эм а практически не будет никакого интернета, то есть э, максимальная экономия энергии начнется, и его необходимо будет выключать. Выключается он вот этой вот кнопочкой, вот такой вот э, в верхнем правом углу, вы можете видеть вот такой вот такую пентаграмму, так сказать, не пентаграмму, а пятиугольник, или что там, шестиугольник, шестиугольник с кругом внутри, при нажатии на него, ну, то есть включите ультраэкономию, чтобы выключить ее, а вверху у вас будет вот такой вот а, шестиугольник а, с кружком внутри, в верхнем правом углу. Нажмете на него, и он выйдет из ультраэкономии. А другими методами какими-либо выйти из ультраэкономии, к сожалению, я пока не нашел. А здесь можете посмотреть, что и как у вас работает, под куда потребляет. А, так, далее переходим. А, что мы можем посмотреть? Приложения. Здесь у нас приложения, различные системные, все приложения и так далее. Ну, в этом плане вы размерете и мне аккаунт, можете привязать свой YouTube аккаунт, и этот же аккаунт будет у вас и мне аккаунт. аккаунт аккаунт Google, легко привязывается, местоположение здесь можно поставить. А, кстати, здесь есть а, поиск телефона по местоположению, и если раньше требовалось поставить какой-либо антивирус, или либо же еще что-то, э, чтобы отследить, найти свой телефон, а, можно этого не делать. Э, здесь э, в данном телефоне достаточно настроек Mi аккаунта, создавайте Xiaomi аккаунт, и будет вам счастье замена антивируса Касперского. В принципе, встроенный антивирус здесь свой имеется. Система безопасности его более чем достаточно. Ничего стороннего и платного сюда ставить не надо. А, только выкиньте денег на ветер, как лоха вас согреют. А, а, это абсолютно бесполезно. Так, расширенных настройках, функции кнопок, сенсорный помощник. Сенсорный помощник здесь дерьмо. Не пользуйтесь. Очистка динамика. Сейчас а я ее нажму, это вообще трешак. А он просит трясти телефон во время этого. Так, понятно. Ё-моё. Ну, наконец, все отстал. То есть он будет вот так вот, вот орать. Режим предприятия. Что за режим предприятия? Режим предприятия. Активация режим предприятия. Ну, не буду я активировать, а то это вдруг это в раба завода превращусь и а, буду рабом предприятия какого-нибудь. Так, ладно. Переходим. Отклик дисплея достаточно хороший, достаточно приятный. А что мне здесь не понравилось а, в Xiaomi еще? А, дерьмо дерьмишное это то, то что, к примеру, вот, вот эти вот различные вот приложения, да, вот это вот все дерьмо, оно поначалу, оно находится просто вот на главном экране. Вот на главном экране все это дерьмо вывалено, а все вот эти приложения, все вот это вот, оно находится просто на главном экране. У Samsung проводишь сверху вниз, и ты попадаешь а, в менюшку, где находятся все эти приложения, и у тебя не захламлен ни один из экранов всяким дерьмом. А здесь я, к примеру, просто хочу вот просто экран со своей бабой, да, к примеру, все. И не хочу, чтобы у меня вот здесь вот находилось вот это вот, а вот этот квадрат со всяким дерьмом, не понимаю, зачем это сделано. Э, то есть э, обязательно необходимо создавать папку и в эту папку скидывать э, все вот это дерьмище, которое у вас накопилось на рабочем столе. Это очень-очень обидно. Причем, к примеру, я если с этого экрана перенесу на другой экран, да, а вот эти вот все приложения, все, у меня нет второго экрана, все, один только экран. То есть, я не знаю, а, сделайте наконец-то уже к Xiaomi несколько рабочих столов, включение, ну, к примеру, в настройках включите, а сколько рабочих столов может быть, 1, 2, 3, к примеру, или так далее, чтобы это все включалось, а не было вот так вот. И чтобы у меня не валялось на экране куча-куча всяких приложений, сделайте, как у Samsung, снизу вверх провел, там все приложения, оттуда выбираешь, что тебе на главный экран, либо в какую-либо папочку добавится. То есть а, в этом, конечно, огромный минус. Что можно сказать, в принципе, по данному телефону? Данный телефон а, довольно-таки неплохой, а, достаточно хороший, достаточно производительный. А, я бы не сказал, что он недостоин для приобретения. В бюджетном сегменте это действительно очень хорошая модель с прекрасной светопередачей и достаточно хорошей камерой. Ну, по крайней мере, за 20-21 тысячу а вы единственное, что сможете себе найти, это Samsung Galaxy A22, а либо же какой-нибудь A21. А я бы даже бы так сказал, что этот A22 или A21 будут не особо-то лучше данного телефона по характеристикам. Единственное, чем он будет превосходить, так это памятью. Но в плане удобства, конечно же, A22 от Samsung и e A21, они, конечно, будут а, немножечко а, получше. А так, телефон достаточно приятный, дизайн у него достаточно хороший, симпатичный, камера сзади выглядит, в принципе, хорошо. А, то, что телефон меня сильно расстроил, я, конечно, сказать этого не могу. Ну, а так, пишите свои отзывы, свои мнения по данному телефону в комментариях. Ну а на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.